बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाजरीन कराम आज का हमारा मौजू है सिंध कोऑपरेटिव एक्ट 2020 को अमेंडमेंट एक्ट क्यों कहा गया इसलिए कि 1925 में जो 80 साल से नाफिज था वक्त वक्त के लिहाज से उसमें कमी बेशी होती रही लेकिन उसमें एक चीज जो नहीं की गई वो थी कि उसमें सारे जजा के काम थे यानी कि अच्छे कामों के बारे में दफात थे लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया सोसाइटी का मेंबर हो या आपके सोसाइटी का सेक्रेटरी हो या मैनेजमेंट हो या महकमे के जानब से अफसरान हो तो उसमें 1925 में तो यहाँ के जो अगर वो साबित हो गया कि इसने कोई गलती की है तो उसको पाँच से पचास हजार रुपये जुर्माना होता था उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी और लोग डरते भी बहुत थे और इस कस्म के वाक़ात भी नहीं होते थे लेकिन अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो जो भी सूरत हाल है सोसाइटियों की वो आपको इल्म है इसलिए इसमें बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए इस एक्ट में जल सज़ा के भी दफात शामिल किए गए हैं तो उसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे अब आपको ये बता दूं कि 1925 के एक्ट में बहत्तर दफात है सेक्शन लेकिन ये 220 के जो एक्ट है इसके अंदर 104 दफात है इसका मतलब ये कि बत्तीस दफात का इजाफा किया गया है और दो एक दफात में कमी की गई है तो हम इसको समझने के लिए आपको मैं सबसे शुरू से बताता हूँ कि इसका और फिर इसका बताया भी ये गैर एक्ट के अंदर कि साहब हमने ये तब ये अमेंडमेंट एक्ट रखने का ना का क्यों इरादा किया और क्यों ये असम्बली से हमने पास कराया <clears throat> सूबे सिंध में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से मुतल कानून को मुस्तहकम करने के लिए इस एक्ट में तरमीम व तरदीम की गई है हर गाँव यह करीन मसलियत है कि ऐसी सोसाइटियों की तश्कील और कारोबार में मजीद सहूलत के जरिए काशकारों और दूसरे अशखास में जो मुश्तर इकतसादी ज़रूरतें रखते हैं हिफायत शारी अपनी मदद और बाहमी इमदाद करने का शौक पैदा हो ताकि उन्हें बेहतर बुदोबाश बेहतर कारोबार और बेहतर जराए पैदा हों और मैसर हों और इस मकसद के लिए सूबे सिंध में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से मुतल कानून को मुस्तकम करने के लिए तरमीम की गई हैं ये एक्ट के अंदर अब मुख्तसर उन्वन वसत और आकार किस तरह हुआ इस एक्ट को सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2020 कहा गया इसका दायरा पूरे सिंध तक होगा ये एक बार नाफिस हो जाएगा तारीफें वक्त के किसी मुकाम पर मजमून या सिवा खसाब के खिलाफ न हो अल्फाज जैल से मुंदजा जैल मानी मुराद लिए जाएंगे अब इसकी तशरी की जाती है दफ़ हाजा में बास असलाहत की ताबीर व तशरी की गई है ये वो असलाहत हैं जिनका हवाला कानून हाजा में बार बार दिया गया है उन तारीफात का मताल एहतियात से करना चाहिए क्योंकि दफ़ा हाजा में अल्फाज की ताबीर व तशरी इस जुमन में लेनी चाहिए कि वह तमाम कानून में एकसा तौर पर लागू हैं किसी कानून में किसी तारीख शीर्षक शामिल किया जाना इस बात का गम्मा है कि इस कानून में अल्फाज को क्या माने दिए गए हैं इस तरह ताबीर व तशरी कायदे के तौर पर एक ऐलान की हैसियत रखती है और इस अतला का तमाम सूरतों में होता है जो इसके दायरे कार में आती है अब थोड़ी सी तफसील मजीद बताई गई है बेनिफिशियल ओनर फायदा मंद मालिक का मतलब एक हकीकी फर्द है जो बिलाकर सोसाइटी का मालिक होता है या इसको कंट्रोल करता है बाइलाज कवायद जवाबित कवायद जवाबित का मतलब है इस कानून के तहत रजी से शुदा कवायद जवाबित और वक्ती तौर पर अमल दरामद है इस तरह के कवायद और दबावित में रजित शुदा तरामीम भी शामिल है अगर बाइलाज में तरामीम वो की गई है तो ये इसमें शामिल है गवर्नमेंट हुकूमत सिंध का मतलब हुकूमत सिंध लोन कर्जा कर्जा कर्जे से ऐसा मुराद है कि जिसकी बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स और आर्डिनेंस उन्नीस में तारीफ की गई है और दूसरे तमाम इजहार कुर्बत की ताबीर बाकी जाएंगे मिंबर मिंबर से मुराद वो शख्स मुराद है जो सोसाइटी के दरखास्त रजिस्ट्री में शरीक हुआ हो वो शख्स भी हो सोसाइटी की रजिस्ट्री के बाद सोसाइटी के कवायद जवाब रूल से मिंबर बनाया गया हो जिसका इतलाक ऐसी सोसाइटी पर होता है नेचुरल पर्सन कुदरती शब्द का मतलब एक पद या अफराद ऑफिसर ऑफिसर से मुराद है ऐसे अहदेदार हैं जिनमें चेयरमैन सेक्रेटरी खजानची मेंबर इंतजामिया या कोई शख्स जैसा कवायद के तहत किसी सोसाइटी के बायलाज के तहत ऐसी सोसाइटी के कारोबार के मुताबिक हिदायत जारी करने का इख्तियार हो तजवीज़ करने का मतलब है कवायद व जवान तजवीज़ करदा सोसाइटी सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जिसकी रजिस्ट्री इस एक्ट के बमौजिब जाए या समझा जाए इसकी रजिस्ट्री इस एक्ट के तहत होती है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार का मतलब है कि एक पर जो एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के फराइज अंजाम देने के लिए मुखर की जाता है अब रजिस्ट्रार के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रार के क्या माने रजिस्ट्रार के माने में जिसके पास रजिस्टर है तो अब हमारे जो महकमे के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो महकमा है इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी रजिस्टर होती है तो रजिस्टर एक बड़ा रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास होता है जिसमें सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन और लिखी उसमें तमाम लिखी जा पता लिखा जाता है तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं और जब उस रजिस्टर में एंट्री हो जाती है तो फिर वो रजिस्टर हो जाता है तो रजिस्टर का मतलब जिसके पास रजिस्टर है रूल कवायद का मतलब है इस कानून के तहत तहत कानून बनाए गए कवायद रिसोर्सेज सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जिसके बनाने का मकसद अपने मेम्बरान के लिए मतलूबा कर्जा या खिदमत फराहम करना है सोसाइटी पैदावार से मुराद ऐसी सोसाइटी है जो इस मकसद के लिए कायम की गई है जो कि वो मिबरान के माल की पैदावार और फरोख्त उनके इज्तमी मिल्कियत की सूरत में करेगी और इसमें ऐसी सोसाइटी शामिल है जो अपने मिबरान की मजदूरी के इज्तमाही फरोग के मकासद के लिए बनाई गई है कंज्यूमर <clears throat> सोसाइटी सारिफिन की सोसाइटी सारिफिन की सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जो इस मकसद के लिए कायम की गई हो वो अपने मेबरान के अशिया हासिल करके अब उन्हीं में तकसीम करेगी और मेबरान के खिदमत सर अंजाम देगी नीज दिगर गैर मेम्बर सारिफिन की भी खिदमत करेगी और इस तरह रसद और तकसीम के कारोबार में जो मुनाफा होगा वो अपने मेबरान और दिगर मेबरान के माबे इस नस्बत और तनासब से तकसीम करेगी हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जो मेबरान को बाइलाज में मुकर की जाने वाली शराइ पर रिहायशी मकान मुहैया करने के कर से बनाई जाती है जनरल सोसाइटी आम सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जन मुस्तक भारत चार अकसाम के अंजुमन के तारीफ में आती है रजिस्ट्रार तमाम सोसाइटियों को मुंदरजा बाला सरबराहान में से एक दूसरे के तहत दर्जाबंदी करेगा इसका फैसला हतमी होगा मस्कुरा बाला अफसाम में से किसी एक को भी सोसाइटी के कामों में सहूलत फराम करने के मकसद के साथ तश्कील दी गई एक सोसाइटी को इस किस्म की सोसाइटी के दर्ज में दर्जाबंदी की जाएगी इस तरह की तमाम सोसाइटियों को फेरिस जिनको 31 दिसंबर को दर्जाबंद किया गया है हर साल जनवरी के महीने में सरकारी गजट में शाये किया जाएगा अब यह है तो हमने एक्ट के जो शुरू की जितने दिन थे वो आपको हमने बता दी जो एक्ट में की गई अब इंशाल्लाह ये एक तब्दील है कि मैं चाहता हूँ कि एक्ट के बारे में विमरान को और सोसाइटी को मालूम हो जाए महकमे के अफसरान को तो पता होता है ये नहीं लेकिन यहाँ पर यही है कि तरबियत होनी चाहिए और तालीम भी देनी चाहिए तो सोसाइटी को चाहिए कि वो इसका इंतज़ाम करें कि बगैर तालीम तरबियत के जो भी काम हो रहे हैं वो सही नहीं होंगे जो शुरू में जो काम हुए हैं तो उसमें मेम्बरान को भी ट्रेनिंग जाती थी बताया जाता था कि कॉपरेटिव सोसाइटी है क्या और कमेटी को भी बताया जाता था कि आपके फ़राइज क्या हैं सेक्रेटरी के फ़राइज क्या हैं चेयरमैन के फ़राइज क्या हैं सदर के फ़राइज क्या हैं ये बस पहले ये तरबियत दी जाती थी सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद में ताकि वह सही काम करे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाए लेकिन आजकल ना तो ट्रेनिंग है ना तरबियत है तो जो सोसाइटियों का हाल है इसलिए को तो ना मेम्बरान को कुछ पता है ना मैनेजमेंट को पता है जिसकी वजह से जो काम हो रहे हैं तो उसमें जो है गैर मुताजा कानून शामिल होकर सोसाइटी की तबाही का मौजब बनते हैं लिहाजा इस इसीलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है ताकि आपको यह सब मालूम हो और आपको ये भी मालूम हो कि आपको सोसाइटी में अगर आपको कोई नुकसान भी पहुंचा या कोई बात हुई है तो किस तरह उसको आप पूछ सकते हैं सोसाइटी से इसका भी एक तरीका है तो वो तरीका इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा हम्म, <clears throat> अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू